Ang malawakang pagbabakuna at iba pang mga hakbang sa kaligtasan ay ang tanging paraan upang mapigilan ng mga Pilipino ang tumataas na bilang ng mga namatay, mga aktibong kaso, pag-quarantining, mga lockdowns, at unti-unting pagbagsak ng ekonomiya na dulot ng COVID-19 pandemya. Gayunpaman, mayroon pa ring bahagi ng populasyon na nananatiling nag-aalangan na mabakunahan. Kumusta po mga manonood? Tatalakayan ng video na ito ang ilang mga karaniwang katunungan tungkol sa mga bakuna laban sa COVID. Paano nga ba gumagana ang bakuna sa COVID? Ang mga bakuna anti-COVID ay nagbibigay ng isang malakas, matatag na immune response sa pamamagitan ng paggaya sa virus at pagtuturo sa immune system na lumikha ng mga protina na lumalaban dito. At sa gayon, sa susunod na makatagpo ng isang individual na nabakunahan ang COVID-19, kinikilala ng kanilang katawan ang virus. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng mga sundalo sa frontline na handa na atakihin ang anumang mga mananakop. Gets ko na! Sa pamamagitan ng pagpapabakuna, ito ay binabawasan na aking tsansa na makakuha at makapagkalat ng COVID-19. Tama, ang bakuna ay nanatili pa rin isa sa pinaka ang isang paraan upang maprotektahan ang ating pamilya, mm-hmm. pamayanan, at sarili panlaban sa COVID-19 at ang mga variants nito. Eh di ba ang vaccine nagagawa ng ilang taon, madaming kailangang pagdaanan? Ang bilis naman nito ng COVID vaccine na yan. Safe ba yan? Mapan lang mabilis ang vaccine sa COVID, pero dumaan naman ito sa maraming proseso upang matiyak na ligtas at epektibo. Ang mga bakuna tulad ng Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J at iba pa ay mahigpit na sinubukan sa panahon ng kanilang pagbuo at maingat na sinuri bago aprubahan. Milyo-milyong tao sa buong mundo ang nakatanggap ng bakuna na ito ay sumailalim ng tuloy-tuloy at masinsinang pagsubaybay sa kaligtasan. Makukuha ba ang COVID-19 mula sa bakuna? Wala sa mga bakuna ang naglalaman ng live virus na nagiging sanhi ng COVID-19. Nangangahulugan ito na ang bakuna ay hindi maaaring magdulot COVID-19. Meron bang side effects ang COVID vaccine? Meron bang sintomas, ngunit ito'y nakadepende kung paano umepekto sa katawan ng bawat individual. Maaaring sakit o pamumula sa lugar ng pinagtusukan, lagnat, sakit ng ulo, pagkapagod at pananakit ng kalamnan. Ito ay normal at palatandaan na ang katawan ay bumubuo ng proteksyon laban sa virus. Ang mga seryosong reaksyon sa bakuna ay bihira. Ngunit alam niyo ba kung ano ang mas grabe? Ito ay ang pagkakaroon ng COVID. Bagaman totoo na ang karamihan na nai-infect ng COVID ay nakakaranas lamang ng mild symptoms, ang COVID-19 ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang mga komplikasyon tulad ng pinsala sa baga, puso at utak. Sa pinakapangit na sitwasyon, maaari rin itong maging nakamamatay. Nais nating pigilan ang mga kalunos-lunos na kahihinatnan na ito. Vaccines help you build immunity without experiencing any of this. So don't, don't hesitate. hesitate. Vaccinate. Don't hesitate. Vaccinate. Don't hesitate. Vaccinate. Don't hesitate. Vaccinate. Don't hesitate. Vaccinate. Don't hesitate. Vaccinate. Ang pagbabakuna ay hindi 100% guaranteed na protection laban sa COVID-19. Mahalaga pa rin na patuloy natin sundin ang mga safety protocol, katulad ng pagsuot ng mga maskara sa publiko, pagdistansya, at iba pa.